Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. На этой неделе в Epic Game вышла неплохая игруля. Ну как это Epic Game? Постоянно какие-то нажимаете играть, и вас выкидывает. Какая-то непонятная ошибка. Как решить эту проблему? Нужно создать вторую учетную запись. Я не знаю, как это работает? но это работает. Создаем учетную запись, нажимаем меню. Изменить параметры учетной записи. Затем семья и другие пользователи. Добавить пользователя для этого компьютера. У меня нет данных для входа этого человека. Добавить пользователя без учетной записи Microsoft. Придумаем имя к примеру, Васек. Нажимаем «Далее». Все, создали. Нажимаете на Васька, переходите в другую учетную запись и заходите в игру. Немного там поиграл. У вас идет сохранение игры. Нажимаем «Играть». Нажимаем вот сюда, то игру выкинет. Вы просто нажимаете «Продолжить» и играете. Вот такое вот решение проблемы. Это мир компьютеров. Такое бывает. Скрипты работают. теперь можно добраться в ранее недоступные уголки бою. Скрипты работают криво, к сожалению. Но если вы до сих пор не можете зайти в игру, обновите до последней версии Windows. Установите все нужные программы. NetFarmWork и Microsoft Visual C++. Особая благодарность за предоставленную информацию Сергею Стародубцеву. Огромный поклон за то, что я могу поиграть в этот шедевр. Если тебе информация помогла, став лайк. Всем до новых встреч, с вами был Розе.